じゃあこれあのお母さんの私うんこれかもあるよえー、さよならいただきます のにうわまあ乗って、乗ろ。 神戸に来ました神戸は何しに来たんですか神戸は、はい、私のパパがすごい好きでもうずっと行きたいって言ってたのね、うん、パパが好きなコースで観光していきたいと思います、はい、神戸来たことあるんですねあるまあいろいろ印象あんまり <laughs> じゃあ神戸に来て <laughs> 韓国料理食べて帰ったイメージがありますじゃあ일단오늘우리영상 철인 28. 네자여기서부터시작합니다네그래서神戸楽しみましょう네神戸の브이로그見に行きましょう ていう神戸駅来ましたおららら人間だ。ほら そう話しすかそう、わあ、いいいいかけてないよね。もしあのご利用でしたらおっしゃってください。あ、わかりました。ありがとうございます。 오징어 잘 나올 것 같아요 네? 근데 뭐랑 파란색 좀 어떤 느낌이야? 귀여워 なんかこれの方がさっぱりしてるかもいただきますパパこれうわお美味しいですうんめっちゃ美味しいうん。チン 쌀도? 응, 어디요? 음, 음, 맛있 음, 맛있다. 음. 미쳤 음. 음. 음. 음. 음. 음. 음. 음. 음. 음. 음. 음. 음, 음. 음. 되게 깔끔하다, 음. 음. 음. 음. 음. 음. 짜 一瞬でなくなるあ、美味しい、うん、なってるん、美味しい美味しい大丈夫大丈夫すごい集中力じゃない <laughs> 集中力じゃない <laughs> まあ、ありがとうございますって言って 美味しかったねあと麺でするだけでね。美味しかったごちそうさまでしたあ神戸いいねいいねね2回目だけど初神戸の感じですしかもロハがあんなにおとなしく集中力じ食べてたのがすごい感動 メリケンパークで車で行った方がいいよラブラブしてこれここの息子です聞い名前何やったっけバニティバニティバニティ神戸来たら行ってみてくださいはい神戸来たらどうぞはい息子ですからねお母さん喜ぶわ ている方いますか神戸でイベントしたら来てくれますか来てくれますか教えてくださいちょっと考えてます、ね、リアルに神戸で住むかも、うん、週間以上そうだね <laughs> じゃあ神戸ここは大丸のカフェこんな感じですよ Good. はい行ってみますかありがとう誕生日プレゼントゲットはいありがとうございますはいありがとうございますお客さん YouTube されてますなんで知ってますか見たことありますえすごい、 <laughs> えー、見てます視聴者ですロハン君も知ってますえすごいうわうわ今こっち来て <laughs> じゃあこれありがとうございます。はい。じゃあこれあのお母さんの。私？うん。嘘。お母さん。ありがとうございます。 <laughs> お母さんのお土産も、おえー、これお父さん。あ <laughs> あとお母さんにもお土産したよ。ありがとうございます。ありがとうございました。よかったね。じゃあゆかもあるよ。えー、マジ？ありがとう。同じやつ二人。 いいねありがとうありがとうございます本当に米で済もうかな嬉しいめっちゃ嬉しいじゃあ次の場所に行きますかはい行きましで大丸や松坂屋の関係者を名乗りお手持ちのクレジットカードや銀行のキャッシュカード番号 このような電話をおかけしたりどうまあいいいい感じちょいいんじゃないお父さん呼んだらお父さん <laughs> あれはいんなんで出てきたんだ優しいお父さんさすが何も何も言ってない可愛いね <laughs> トさん私もこういうの欲しいいい自分で買えはいではいありがとう月じゃなくてもいいですか。大丈夫です年分じゃあ二回目ゲットはパパですいいよ買っていいよ行きましょうるタイプどっちそっちどっちあっち 久しぶりに大きくなったコベ初めてじゃないですか <laughs> はいここはどこですかここは、はい、えーと神戸の中華街です、はい、多分 <laughs> じゃあ行ってみますか わああれは無理でしょうこれはやめますかそうだねこれは無理ですこれは次に行きますねさよなら寒い寒いね寒いので寒いね <laughs> <laughs> でも綺麗すごい じゃあ次はまたご飯です <laughs> 食べて食べて食べて食べて食べてはいじゃんなんかダサいじゃいただきます。いただきます。いただきます。ありがとう。 이거 먹어. 시타게? 아빠! 참해! 이거 먹어보세요. 음! 여러분 음.